Привет, мои замечательные подписчики! Смотрят мои видео. Сегодня мы с вами будем рисовать открытку на 23 февраля. Но сначала, ребята, подпишитесь на мой канал. И начнем э, для того, чтобы сделать открытку. Первое такой вот лист бумаги белый берем. И что мы сейчас с ним будем делать? Складываем его пополам, вот так вот, края, край с края. И разглаживаем, чтобы он был ровный. Чтобы края были ровные. Делаем. Это у нас будет такая открытка. И на ней будем сейчас рисовать Сейчас мы кое-что на ней нарисуем. И вот у нас полчаса получились. И далее вот здесь вот еще внизу делаем. Так вот. На каждом парусе так делаем. эту делаем побольше вот сюда. Эту ненужную линию стираем. Получается у нас вот так вот. Далее. Здесь В общем, мы сложили лист, теперь мы будем рисовать. Что нам нужно первое нарисовать? Первое, что мы рисуем, это форму корабля. Вот здесь вот. У нас будет вот так идти. Такая линия. так она закругляется, и тут вниз идет такое далее. Также вот с этой стороны она так закругляется и идет вот сюда. Получается у нас вот так. Далее мы рисуем одну линию прямую. Посредине линию прямую рисуем повыше. И еще одну такую же линию рисуем, а, чтобы у нас одинаково теперь это мы нарисовали. Рисуем. Рисуем границы воды, где у нас будет вода идти. Вот так вот примерно. Прорисовываем. Так вот у нас вода будет идти. Далее рисуем вот на этой черту здесь также рисуем. Это у нас будут паруса. Посредине рисуем. И посредине рисуем еще одну и еще одну. Тоже вот здесь рисуем. Тоже 4 таких же линии. И вот здесь вот рисуем мы вперед и вниз. Такой вот у нас уже кораб с вами получился. Ребята, я еще с вами. Чем мы дальше начинаем рисовать? Дальше вот здесь вот мы рисуем вот такую вот штучку. В общем, вот так вот у должно получиться. Далее мы вот отсюда вот рисуем вниз. И вот здесь вот. Отсюда же рисуем вниз. Затем вот отсюда мы рисуем вот такую вот линию вниз. Так вот у нас должно получиться. И далее, что мы начинаем делать? Далее мы с вами рисовать паруса. Сначала вот на этой палубе. Делаем ее повыше чуть-чуть. И вот так вот обводим. Такой, такие края закругленные. И здесь вот. Так вот у нас. А здесь так вот черту делаем. Вот у нас первый парус получился. Далее второй рисуем. Третий. И четвертый такой же парус рисуем. Такие вот у нас паруса получились. Далее рисуем парусы вот на этой. так же, как, так, как там рисовали. Теперь мы вот здесь рисуем парус. Тоже сделаем повыше чуть-чуть. Примерно как такой же длиной и делаем здесь парус. Здесь будет чуть-чуть другой парус. Вот до сюда дорисовываем, до этой палочки. Далее, вот здесь вот мы вот так вот делаем. И дальше продолжаем. Продолжаем вот отсюда вниз рисуем парус. так вот сделаем. Такой у нас пока квадрат получился. Посредине мы делаем. такие вот у нас получились. Такие вот у нас получились паруса. Теперь вот здесь вот рисую. Делаю вот такие черточки. здесь одну. третий. Вот здесь вот. Три паруса у нас получилось. Теперь нам что осталось нарисовать? Вот отсюда рисуем такую черту. Вот здесь вот рисуем. Соединяем. Далее рисуем вот до сюда. Вот. что еще нам осталось нарисовать? Вот здесь вот рисуем такие вот провода соединяем. И вот тут один такой. Теперь вот здесь провод идет, вот отсюда вниз. И вот тут вот идет провод. Далее вот здесь делаем двойную линию так она идет. Здесь вот двойная линия. Она вот отсюда начинается и вот тут. Теперь что мы делаем? здесь вот отсюда вот такое вот отражение от корабля идет. Ой, это мы не будем рисовать. Ну, если мы нарисуем попроще. Вот здесь вот просто нарисуем. Вот так вот, к черте к этой. И вот так у нас получится вниз. Далее мы здесь рисуем такие вот волны у нас получаются у корабля. Что корабль-то по волнам плывет? Дорисованы такие волны. Вообще ну, вот так вот получилось. Такой вот корабль. Теперь вот здесь вот рисую. здесь одну. И рисуем вот здесь вот паруса такие. Один. Вот отсюда идет. Далее вот здесь вот второй. Вот отсюда начинается. И третий. Вот здесь вот. Три паруса у нас получилось. Теперь нам что осталось нарисовать? Вот отсюда рисую такую черту. Вот здесь вот рисуем. Соединяем. Далее рисуем вот до сюда вот приводим. И что еще нам осталось нарисовать? Вот здесь вот рисуем такие вот провода, соединяем. И вот тут один такой. Теперь вот здесь провод идет, вот отсюда вниз. И вот тут вот идет провод. здесь делаем двойную линию так она идет здесь вот двойная линия она вот отсюда начинается и вот тут теперь что мы делаем здесь вот рисуем такую черту. Так она пойдет. Далее рисуем вот отсюда вот такое вот отражение от корабля идет. Ой, это мы не будем рисовать. В ну, общем, мы нарисуем попроще. Вот здесь вот просто нарисуем. Вот так вот, к черте к этой. И вот так у нас получится. Вниз. Далее мы здесь рисуем такие вот волны у нас получается у корабля. Что корабль-то по волнам плывет. Дорисовываем такие волны. находим корабль синим цветом и разукрашиваем море синим цветом. здесь у нас корабль. Такой вот. А тут сейчас будем разукрашивать. Еще здесь нарисовать надо. Пока открытка у меня получилась. Я ее уже разукрасила. Здесь у меня написано 23 февраля. И еще здесь я нарисовала такую звездочку которую разукрасил красным цветом. Далее она мне вот так вот открывается. Но здесь мы напишем поздравление. А внизу у нас вот такой вот корабль, который плывет по воде. Такая у нас открытка получилась. Если вам, ребята, понравилось видео, подписывайтесь.